música, música. Llega el club con el combo, rápido, largo y lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco, yo queriendo que me baile. luego me dijo, vamos que te enseño buenos aires. Y nos fuimos en un peso. Eh, claro que gente. Vamos allá, todo tranquilo, todo heavy, nice. Todo bien, gente. Mm, todo bien, gente, todo chile. ahora ratico aquí. Y 27 muertes lleva el título. Vamos a Wow. ¡Hala! Ay, no te la queda ahora, no te la queda. murió, qué verga. Literal, un 200